No me digas que tengo que conseguir todo eso. ¡Es verdad! ¡Sí! tengo que hacer. one on to Yeah. hecho este ya, este ya, este y falta este. ¡No me digas! Aquí aparecía Bowser, me acuerdo de ese castillo. Y en esta parte me había un secreto que había para salvar a alguien O será en el siguiente. Ahora lo veré.

Quiero aquí! Venga, esto era un poco difícil, pero yo Venga, rápido. Tira. Rápido. Tira. Coge. Tira. Rápido, rápido. Coge. Tira. Coge. Tío, Tío, esto es imposible. Es que soy pobre o tengo que hacerlo todo. Pues lo voy a intentar, ¿sabes? es que no voy rápido? cómo voy a acabarlo así? ¡El mundo entero! Esto sería posible por el mundo. alto de esto. Me voy a poner hasta alto. Eh, oh, me he equivocado. Sí. Pero esta es la última, ¿eh? ¡Tú! tres tubados. Tres. No sé ni por qué he dicho lo logré. 20. ¿Quieres guardar? Sí. Ah, vale, se ha guardado la partida. guardar esta gana. de la fortaleza. ¡Fortaleza! A ver si lo consigo ahora, que solo habría conseguido eso. En vez de lo de ir a... ¡Yes! Adiós, mundo. Me largo. Antes estaba una estrella, no me acuerdo. Me acuerdo súper. Sí, lo sabía. Ah, quieres matarla. Así me doy. Así me doy. ¡Sacarlo! ¡Sacarlo! ¡Ay! ¡Eso pincha! A ver si lo... ¡Rompí! ¡Toma! ¡Loco sabía! ¡Bien! ¡Mi mundo feliz! ¡Mi mundo feliz! ¡Punto! ¿Quién matado ese pobre? ¡Venga, vamos! ¡Que no nos vamos a quedar siempre! ¡Rápido, rápido! Para sacar el quedar aquí dentro. ¡Es un cañón! Tengo que disparar a él. ¡Bien! A vez, jolín, qué mal. Ese dale y ahora. Eso, nada. Otra vez. no Hay que hacer. ¡Ay! Rápido, rápido, que, me, que me quema este. Ahora, a ver. Jolín, esto es difícil, Vale, no sabía, no sabía. que sacar. Ah, es por eso. Bien. Wala. No me digas que tengo que echar ¿vale? ¡Eh! ¡Que me ha quitado una vida? Yo pensé que no lo sé. ¿Qué es lo que estoy viendo? Me molesta demasiado. ¡Es la estrella! Música